Раздел 3. Упражнение 12. Послушай и повтори. Zero. One, two, three, four, five, six, seven. eight, nine, Nine. Ten. Eleven. Twelve.